Yeah, maybe sikwamba city. Hmm. Fidel Ray, the bouncing baby boy. Yeah. Ambia Mungu saizi amini watu akitaka niokoke niambie mwenyewe. Nimeshinda nikiomba ka daily na ngoja baraka na sio nikikuja so hela ma heaven. Niko ready for any. Mi bora ni make it hela ma heaven. Niko ready for any. Mi bora ni make it. Vile una grondo, vile una lanso, vile una transform boy to a man unagundua hii life kuja tu once. Na ukiluza kuna second chance, start si game hakuna kurestart, tu kwa the same even at the start na uwezi complain uta complain ya. Uta complain ya beggars can never be choosers vile itakuja itakuja wengine wanaipata rahisi wengine inabidi to strain stuff party the same beggars can never be choosers vile itakuja itakuja wengine wanaipata rahisi wengine inabidi to strain stuff party the same swambia so, mungu siwezizamini watu akitaka niokoke niambie mwenyewe nimeshinda nikiomba ka daily na ngoja baraka na sio nikikuja so hela ma heaven niko ready for any mi bora ni make it hela ma heaven niko ready for any mi bora ni make it vile una grow ndo vile una learn make sure unajua kitu kwa unajua jana na nijitume ni kijana ama ukizeka utateseka sana kuna staff inanitakia mabaya na sijui kani devo ni Mungu wa makama kuna staff inanitakia mabaya na sijui kani devo ni Mungu wa makama nilitrai give my life but mungu akakimya nikasema alright ndaisaka weva ndaipata juedha we aftapanda safa masani machache chagonje itakupeleka haraka beges can never be choosers litakuja itakuja, wengine wanaipata rahisi, wengine inabidi tu strain stuff tuipate the same. Beggars can never be choosers. Vile itakuja itakuja, wengine wanaipata rahisi, wengine inabidi tu strain stuff tuipate the same. Swambia Mungu siwezi amini watu wakitaka niokoke niambie mwenyewe. Nimeshinda nikiomba ka daily na ngoja baraka na sio nikikuja so hela ma heaven. Niko ready for any. Mi bora ni make it hela ma heaven. Niko ready for any. Mi bora ni make it.